ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने अपनापन ओ AMT AMT AMT ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने तो कितना सुंदर होगा मन AMT AMT AMT AMT ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने AMT AMT AMT AMT AMT AMT AMT